貴様を倒なぜ見てるんです Bruh. 私は光気持ちも装いも新たに頑張るよ ピオンカルネの名に恥じない輝きあなたに見せましょう bruh 僕は新しい試みに挑む方園チャンピオンの底力見せてあげるよ 抽入云，冇可能嘅。嚟，首先嚟第头十一抽。嚟嚟嚟嚟嚟，超！ 唔要白路啊！二、三、四，啊啊！w h a t the fuck！ <laughs> 科学创造未来嘅时候。 我冷得番，好啦，咁照旧，单单抽一嘢先啦。果然呢，好啦，咁啊马里就唔知点解爆勾啊，即系十抽就出咗嚟啦。咁下盘应该唔会啦，嗱，马即刻碌柒。 应该白光嘅，系咯。咁先正常噶嘛，虽然我唔想。嚟第二嘢。不过呢三点走完首，佢三个首歌真系几好听。 一、二、三、四、五。哦，what the？え何あれ ?What Nani? Ờ, ờ, what the? What the? 没事，打针，打针，打针，打针，打针，等等，等等。哎！再休息几下子。哈！哈！我是麦切尔呀。哈！好，谢谢。哈！我操！OK 啊，我唔好理大家，专注先。 經過上兩隻三點五周年嘅勁嘢呢，嚇！この僕こそが世界の頂点に立つトレーナー。 はじめまして私は国際警察国務機関のリラと申します 私はるかあなたとお友達になれたら今日は素敵な記念日になりそう